杯乾杯やったーピーター待ってたよー。 なかったんだよね2軒目で行ったのもあるけどそれでちょっともう一回食べたいすぐにってなってちょっとまず唐揚げ卵ネギこんな感じおおえー、できたよ こうレモンサワービールが家になかったいいねいい音だね乾杯みんな天一食べたことある天一のスープ うんこれこれうん、なんか 唐揚げ粉の唐揚げって感じでいいなんかそのジャンクな感じが もあとこれしかないもったいない少し取っとこう <clears throat> これね美味しかったどこでカルディで買ったんだ しいなって思ったんだよね一気に新しく来た君は失ったこんなにこんなに焼酎の消費早かったっけでもこのままではいけいけるのかないけはするよね確かにねきっとね氷が入っちゃって嫌なんだけど炭酸ではあります 乾杯。うん、ああ、お腹がいっぱい。なんかね、定位置は結構ちゃんとお腹いっぱいになる。 全然勝てない。おはよう。今マック頼んだんだ。おはよう。 ポテトハンバーガービーフシチューパイいいでしょナゲットロブスタートマトクリームソースプリキュアめい用 乾杯よいしょまずロブスターこれ新しいソース美味しそううんカスタードの方が好きかもしれないけどこれはこれでありだね

サボサになっちゃった。ただいま。できた。これ食べる。美味しそう。お腹減って炭水化物2個買っちゃった。こっちは冷凍ね。 すごいものができたけど美味しそうハイボール乾杯おいしい 残り物混ぜこれにしてさ入れたおつまみってもう二度とできない可能性もあるんだけど美味しいよね Barcelona. 多很，很多。 私家系のさ海苔大好きなのそれとご飯一緒に食べるのが好きほうれん草も好きほうれん草を汁で下下にしてご飯と食べると最高うんおいしい

Hmm. 々の焼肉嬉しいいただきますいただきますうんあ、ほ、ほぼんす。うん。あっぽ。あっぽ。あっぽ。あっぽ。 호불호 먹고 호 음, 거의